eh, eh, tolong gue, tolong gue, cok, tolong gue, cok. Aduh, astaga, astaga, astaga. Aduh, ya ampun. ngejar anjing ngejar ngejar

dalam tubuh momentum. Buar memek. Kok nggak dapat duit aku? Aku tak bilang ini aku kan? Saya Kevin Piano ya, Kevin Piano. Nama saya Kevin Piano. Okay. Jangan dulu, jangan. Ini ngelek, ini ngelek jaringan Telkomsel mencintai. lol